ن ذل ذلت سے دوری ذلت سے کنارہ کشی زلت کو چھٹکارا دینا ذلت کو دھتکارنا ذلت سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس جگہ پر مال حسین کھڑے ہو جانا عزت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے ضلع پڑھتے ہیں یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا اگر اللہ کے بجائے یا علی کہتے ہیں تو پھر تو شرک ہے لیکن اگر اللہ کے بجائے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے بلکہ کہیں لازمی کہیں یا علی مدد کہیں بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے یا کس کا ہے نا کہ بنتی نہیں ہے مینا و باد ساگر کہے بنتی نہیں ہے بادا و ساگر کہے بغیر کیا جیسا بھی مضمون باندھے لیکن بادا و ساگر بغیر بات بنتی نہیں ہے عزیز من ہم جتنی چاری جوئیاں کر لیں یا علی مدد کہے بغیر بات بنتی نہیں آخر کہنا پڑتا ہے لیکن یا علی مدد کس لیے مدد کس میدان میں پہلے دیکھو کہ علی علی مرد مرد مرد میدان میدان میدان ہے ہے کس کا اس میں ابھی ہم مثلا میں نے کئی جگہ مجالس میں کہا ہے کہ ابھی مثلا کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ اٹھا نہیں جاتا اٹھنے کے لیے کہتے یا علی مدد یہ نہیں ہے مرد میدان یا علی مدد کہنے کا یا مثلا اور کوئی ایسا سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں نہیں پڑتا کہتے مدد وہ کہتے کوئی وہ جلحوں کی عورت تھی جلحوں کی لڑکی وہ کسی سید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ سید کو دور سے آتا ہوا دیکھا اس نے جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ پنجابی میں ہے وہ سرائکی جملہ ہے میں یہاں اپنی ادا کروں گا مایوب سا جملہ ہے اس نے سرائکی نے وہ بنایا شعر بنایا اور اس شیر میں کہا کہ یا علی مدد کری تیری بہو بن رہی ہوں میں یعنی اس سید کے ساتھ ارادہ ہے میرا مثلا یہ کام کرنے بھاگنے کا تو میں تیری بہو بننے جا رہی ہوں مدد کری کہ ماں باپ سے چرا کے مثلا نہ عزیز من اس طرح سے نہیں مدد مانگی یا وہ کتاب ہے جو اس ہندو نے لکھی ہے نام بھول گیا مجھے ایک مومن نے اس کو پرنٹ کیا ہے انگلش میں کتاب ہے دین حضرت علی کے اردو میں بھی شاید انہوں نے ترجمہ کروا دی ہے جی ڈی ایس فرا فراک یہ کتاب ہے ابھی پاکستان میں پرنٹڈ ہے لیکن کسی جگہ سٹور میں پڑی آپ جستجو نہ کریں حضرت علی علی یعنی تب مولا کریں جوا کھیلتا ہے اور اس نے کہا کہ میں آج تک جوا نہیں ہارا ہوں ہندوستان میں میں جوا نہیں ہارا ہوں کیوں نہیں ہارا ہوں کہا کہ اس لیے میں جب بھی پہ پیسے لگاتا ہوں پتے پھینکتا ہوں تو جب ہار میں آتا ہوں تو میں اس وقت یا مدد کہتا ہوں نوز یہ نہ ہو یہ توہین ہے مدد کی ہمیں پہلے یہ شعور آئے پہلے یہ شعور آئے کہ یا علی مدد کہنے کے لیے کھڑے کہاں ہوں ہم وہ میدان کون سے جائے یا علی مدد کہنے آپ نے اگر یا علی مدد سیکھنا ہے تو ایک ہستی سے سیکھو امام خمینی سے سیکھو امام خمینی بتائیں گے یا علی مدد کب کا اور کیسے کا ہوا اس لیے یا علی مدد کہنا ضروری ہے عزیز امام یا علی مدد کے بغیر بات بنتی نہیں علی مدد کرتے ہیں لیکن ذوالفقار لے کے آتے ہیں علی جب بھی مدد کے لیے آئے آپ میں ذوالفقار ہوتی ہے اور علی کی مدد مانگنے کے لیے پہلے میدان چون پہلے کھڑا ہو کسی کے سامنے پہلے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا پنجا آزمائی کر پھر کے مولا علی مدد نہیں یہ کہ مرد چوڑیاں پہنے چوڑی جاتی نہیں ہے آدمی کہ یا علی مدد چوڑیاں پہنانے علی نہیں آتے عزیز مان علی ان مردوں کی مدد کے لیے آتے ہیں جو مرد میدان ہوتے ہیں جو کسی حریف کے ساتھ پنجا آزمائی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی دشمن کی آنکھوں میں آگے ڈالے ہوتے ہیں جن کے سامنے کلہ خیبر ہوتا ہے علی ان کی مدد کرتا ہے آج دیکھیں جو اسرائیل کے مقابلے میں شیعہ ہیں ہم سے کتنی کم شیعہ ہیں کتنے تھوڑے شیعہ ہیں لیکن کلہ خیبر کے سامنے ہیں حزب اللہ آج کلہ خیبر کے سامنے ہیں علی مدد کرتے ہیں آتا ہم علی مدد کرتے ہیں آپ ہم مدد مانگتے ہیں لنگر میں لنگر پکانے میں جالی مدد چوڑیاں پہننے میں جالی مدد پیڑتا ہونے میں دی مدد واقعہ مدد کہے بغیر مسئلہ حال